Claro. Dime. Vale, pues entonces no te preocupes de maletín todavía. Eh, cubriros. Cubriros y ya está. Y cuando esté un poco limpio la cosa, ya te vas a poner maletín. Mientras no nos expongamos, lo que no tenemos que hacer es estar expuestos. Y por nosotros no os preocupéis. había fijado, tío. Segunda oleada. Yo estoy tirando gas lacrimógeno. Si no, no van a parar de ver de salir. Apretivos. Mira, mierda, corte que la han dejado por lado. Pistola perforante. Pistola perforante, tengo. Ahora. Pero no te la pegues. piedrita que no hace falta. Sí. Ahí ese es un normal que no sé qué está haciendo. Uf. <laughs> con estos golpes. Ya esto ya no es como ir a... <laughs> Sí, sí, las blancas, lo estaba mirando, tío. 25.000, <laughs> basta para el banco. Y como estamos en mi casa no hay problema. ¿Qué vamos? Entonces Hostia, esto no gira, chaval. Vale. A ver, eh, pues, te voy a marcar yo donde tienes que colocar sin aceptarte, ¿vale? Vale. Tengo que ir al rosa, ¿no? No sé, tío, se va un huevo el coche. Claro. Pues buena conducta. Uf, motorista ese, vamos, tiene un ángel.

está ahí mismo. No, no, no, no, por ahí no. Ya no, ya no, ¡Tira para adelante, ya estamos. Ya, a mí me han puesto la marca y la marca iba para allá, Sí, Ahí es donde voy. Pero coño, para no llamar la atención. No, no, no, aquí a pie. franco tiro. ¿Y cómo subimos? Ah, vamos andando. Los dos vehículos estos que están marcados en el sí. Perfecto. Hay uno ahí, hay uno ahí. Están todos abajo. Hay que ir Se acerca uno volando que te cagas rápido. ¿Cómo es? Sí, tío, míralo.

es que el parche de, ah, tengo Tenemos que ir bajando, Bob. Claro, ir bajando. Pues mueros. Pues yo estoy abajo. Ah, que has bajado por ahí. Hay uno abajo, ¿eh? ¡Oh! Y guantazo me he metido, chaval. Queda, uno. No, no queda ninguno ya. Aquí hay que continuar la seguida. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? A ver. Ah, ya lo veo.